yo llegué a Gabby School sabiendo nada. lo que te dije antes, no sabía cuál era el tono en un piano. Entonces desde ahí, desde ahí a lo que estoy haciendo ahora, que es como desde la primera clase me preguntaron cuál es mi estilo, y yo no sabía cuál era mi <laughs> estilo porque me gusta toda la música, entonces me gusta un poco de rock, me gusta el pop, me gusta algo más, más oscuro de repente, entonces me enseñaron a, un poco canalizar lo que, lo que me gusta y cómo poder llevarlo a algo que en verdad se escuche y que en verdad funcione. O sea, que sea... Que, sea una, canción, verdad. O sea, yo no tenía idea cómo hacer una canción. Estando en Barcelona un sello, mi sello que se llama Hospital de Rotterdam, creo que, pero de holandés, me dijo que hiciera una canción para preparar para este evento, donde iban a entregárselo a, otras otras personas de la industria. Entonces ahí descubrí que ah, eh, eh, esto, este evento tiene una, como una base de datos detrás donde tú puedes contactarte con toda la gente que está inscrita. Entonces ahí empecé a mandar mails con mis demos para distintos jefes de, de sello y ahí a uno le gustó, le gustó mi canción, empezamos a hacer o sea, empezamos a, tiene cuatro canciones, tengo cuatro canciones con ese sello. Y ese sello ya vio que en verdad le estaba poniendo alto y que en verdad las canciones iban evolucionando y me dijo, vente a tocar, o sea, te invitamos a tocar acá a ADE porque vamos a hacer un showcase con todos los artistas y vamos a mostrar lo que tenemos.